куда едем? Мы едем на горку кататься на, вар... на вартушках. Правильно. На вартушках. На вартушках. Мы едем в э, Завьяльевку. А ты не боишься? Нет, я со мной хочу. Я? Да. Давай. Сейчас будем кататься на ватрушках. Наконец-то! Венера, <laughs> ну, одевайся. Мы уже замерзли. поднимаемся на доча. Сейчас котейка тебя возьмет. Ай... <laughs> Возьми, ма. Папа наш едет. <laughs> Что ты тормозишь?

Thank you. Yep. Ой, там даже замерзшего. Он даже Все машут. Все машут. Я замерзла. Сама корот на горе понравилось? Да. Ну, понятно. Э, Домой. Поехали!